littafin ganɗoki jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan a cikin wani sabon shiri na karatun littafin ganɗoki kashi na shidda idan ba manta ba a cikin kashi na biyar kun ji irin yadda garba gagare ɗan ganɗoki ya sha fama da wasu mutane waɗanda duk ya kakkashe su sannan kun ji irin yadda sukan ɗoki da garba gagare suka kwanta domin su ɗan huta ko da suka farka suka ji an daddanne su shi an ɗauke su tsakanin sama da ƙasa aka kai su wata ƙasa ƙasar hindu inda suka tarar da wani sarki mai mulki ga kyan sarauta ga ƙurjini to a yanzu kuma za ku ji irin miyar kaya a wannan ƙasar ta hindu lokacin da aka kai su gandoki sai muka ji an ce a gaishe ka jitama ya ce an gwayya ashe duk jama'an nan aljannu ne waɗancan da gaba gagare ya yaƙi da su duk su ne suka je farauta sarkin da muka farka gaba gare shi ya aike su da ya jaɓanar da garba gagar ya yi don haka ya alkiji tama ya zo da mu ko da ake yi wa sarakuna waka ana cewa jitau hana karya ashe da aljannun nan ake kamanta su shine kuma mutum yakan ji da an shine mutum yakan ji da daddare an danne shi ko numfashi baya iya yi haka yakan danne masu su a cikin ruwa ko yara masu wanka a tafki shine asalin Jitama. Da muka farfado sarkin nan ya tambaye mu labarin mu, duk muka kwashe muka gaya masa tun daga farko har ƙarshe. Daga 'yan halin mu sai ya yafe mana ya ci, waɗannan akan riƙe su don ɓacin rana. Muka yi mu muka zama 'yan morin giran. Ana nan sai ga ɗan sarkin nan, na ce ni ba wadda sai ga yar sarkin nan na ce ni ba wadda nake so da aure sai ita ita kuma ta ce ba wanda take so sai ni uban ya ƙe ƙasa ƙasa ya ce faufau ƙaƙa za a gama mutum da aljani ya tara jama'a ta sa ya shawarce su bisa ga haka suka ce mutumin nan ɗan sababi ne gashi kuwa da ɗa shaɗa ne ko shi kaɗai yana ta da garin nan tsaye idan aka ce ba za a bashi wannan yar ba lallai suna toya mu ya aure ta da ƙarfi ya kashe ka ya yi sarauta ya yi wa ɗansa ɗan galadima sauran jama'ar ka su zama bayansa wata rana kuma ya kwashe dukiyar ƙasar nan duka ya koma su, ya ce wannan magana ba shakka waziri haka za ta gudana to ina dabara ce ka bashi ita amma sarakinta ba ka son dukiya sai ya kawo maka kan durongu hambama ya tafi can ya canye shi kowa ya huta amma ɗan takadarin yaron nan nasa kar ka bari su je tare kul suka haɗu na tabbata mutum ko aljan ba mai iya ja da su shirin rungu hambama nan mutum duka tsoka guda kenan a gare shi baya iya hawan doki sai toron giwa wanda ya yi gi jikin ya ita ce wurar mashinsa don haka ake masa kirari rafkau mijin amina karo da kai ba daɗi sai da garba gagare ya tafi farauta tare da yara yadda al'adar tasa take kamar yadda suka same shi a bisa dutsen biba sa'annan sarki ya kira ni ya ga mini duk jawabin nan sai na ci an gama a zo da shi cikin ikon Allah faɗuwar gaba hasarar namiji ka san inda mutum ya shiga duka baya rasa masoya baya rasa makiya abokaina duk suka yi sallama da iyalinsu suka hau suka bini suka ce abin duk zai sami gandoci sai ya same mu tare ga munan sai gindin wani dutse mai tsawo muka sauka garin hutawa aljannan naka sai na kama dutse da muka sauka na kama dutse da hawa da na kai can tsororuwa sai na ga wani kogo ban tsaya wata wata ba sai na kutsa kai ciki sai na ga wani tsofo tukup tukup shekara ɗari da hamsin cikin kogo sai tsohon nan ya ɗaga kai ya ci kai mutum ne ko aljan na ce mutum musulmi sak batijjane ga tafarki ba dani ga jama'a na kwashe labari na da ke tafi da ni duk na gaya masa tun daga farko har ƙarshe tsofu ya ce wohoho wannan mutum ka shiga uku ka kutsa kanka cikin halaka ko gan ɗoki sarkin yaƙi ɗoki bayan yin wannan abu da na ji haka sai na sun da kai na ci sai ni namijin tsaye ashe ko ina da ruwanmu sai ya kyale don ya ji labarin duka nikata sarkin ɗoki sai na watsar da wannan magana na ci kai tsoho me kake bautawa ya ce rana sai na ci allah waranka rana ai baiwa ce tamkarka kai wannan yaro baka ko kunyar furfurata kunyar mi Ake ga furfura banza kai bauta wa Allah sarki wanda ya halarci rana da wata da taurari da samai, da ƙasai shine sarki da ya halarci komai wanda muke gani da wanda ba mu gani idan kuwa kaƙi yanzu nan in datsi kanka a gaggauta da ranka cikin wuta nan take tsofa musulunta a nan na yana da daɗi duk wannan tsoho har yana jin tsoron mutuwa ga waɗansu maza suna shige mata tsoho ya ce bari in taimake ka da abin da muka gara ga iyayenmu tun zamanin annabi ibrahim ya kawo wani kulki ya bani ya ci ko dutse kara ka da shi ya tsage komai girmansa ga takobi shafau komai ka sara da shi ya karye komai maridancin aljani ya bi ka ga sanda idan ka girgiza ta ƙararta kamar araru ce sai tartsatsin wuta ya rika fita yana kashe mutane na karɓa na gode masa muka yi sallama da juna na fito a cikin rena na ci iko ya tabbata ga Allah shine mai akta abin da ya so wani hani ga baiwa Allah ne wani hani ga Allah baiwa na karɓa na gode masa maka yi sallama da juna na fito cikin rina na ci iko ya tabbata ga Allah shine mai akta abin da ya su wani hani ga Allah baiwa ne da na sauko abokaina suka ce me ya tsaye da kai haka na kwashe labari duka na rattaba masu sannan muka tashi muka nafi gundurungu hambama to jama'a a nan muka kawo muku ƙarshen wannan labari na karatun littafin gandoki kashi na shadda. in allah ya yarda wani sati za ku ji mu da ci gaban wannan labari Kar ku manta ku yi mana subscribe ku danna mana to domin a duk lokacin da muka ɗaura wani sabon labari za ku same shi cikin sauƙi assalamu alaikum